jama'a assalamu alaikum barkanmu da barkanmu da sake saurara ku a cikin wannan sabon bidiyo za mu kawo muku wanda yake bayani akan sabon update na youtube yau dai dama youtube tun watannin baya da suka wuce sun fitar da sanarwar cewa za su fitar da sabon update na yadda mutane za su rika samun kuɗi domin a da mutum koda ya yi short bidiyo in ba already channel ɗin shi ta yana amfani da short video ne kawai in ya cimma wannan requirement ɗin sai apply na monetization su rika biya na revenue amma idan ba ainihin channel ɗinka ta short ce kawai ba to ko da ka yi short sai dai ya ƙara ma yawan bios amma kuma youtube ba za su yi counting ɗin wannan wannan views ɗin a cikin watch hours ɗinka ba amma watannan baya da suka wuce sun fitar da sabuwar sanarwar cewa daga watan ɗaya za su saka sabon update wanda zai baka ramat ka riƙa samun rabano ta hanyar shot bidiyo to yau duk wanda yake amfani da youtube channel idan ya duba wajen monetization tab ɗin shi zai ga youtube sun saka masa sabon update wanda ke nuna cewa za ka iya za ka iya amfani a plan na monetization da youtube youtube short video wanda idan ka kai 10 million viewers da kuma 1000 subscribers youtube za su baka dama ka yi apply na monetization ko kuma idan kana da um, watch hours guda dubu hudu da kuma 1000 subscribers youtube za su baka dama ka yi apply na monetization to insha Allahu idan kun bi mu cikin wannan bidiyo za ku ga wannan sabon update da YouTube suka saka da kuma hanyoyin da mutum zai bi domin ya amfani domin ya yi ya cika na requirement din ya apply na monetization na haka muna kira gare ku idan yanzu ne kuka fara ganin wannan bidiyo namu ku danna mana ala ku danna mana subscribe ku danna mana alamar karaura domin duk lokacin da muka ɗora wani sabon bidiyo za ku gani ba ta bata lokaci. To kamar yadda kuka ji a baya inda ne muku bayanin cewa YouTube sun fitar da sabon update. Sanin kanku ne cewa watannin baya da suka wuce YouTube sun fitar da sabon sanarwar cewa a shekarar ta 2023 a tsakiyar watan daya za su fitar da wannan sabon update din To duk wanda yake harka ta YouTube idan ya shiga gajiya a jiya, <coughs> jiya Alhamis idan ya shiga YouTube din shi ya je wajen monetization tab zai ga YouTube sun sa wani sabon update wanda ke nuni da cewa sun baka dama ka, kama karɓar rabano ta hanyar shot video wanda sun ba mutum option biyu ne ma'ana wanda yake sabu ne ga shigowa YouTube din yana son ya yi apply na monetization to sun ba shi dama guda biyu wanda ko dai ya kasance yana da yana da waccan watch hours ko kuma in ce watch time na akalla dubu hudu da kuma subscribers dubu ɗaya. Ko kuma ya kasance yana da subscribers dubu ɗaya sannan kuma yana da viewers miliyan goma. Wanda duk ɗaya daga cikin wannan idan mutum ya same shi to YouTube za su ba shi dama ya yi apply na monetization. To, in kuma mutum already ya riga ya apply na monetization, YouTube suna biya nai to wannan sabon abu da suka sa akwai wajen suka sa dole sai mutum ya yi accepting din wannan agreement din sannan zai ci gaba da kasancewa a youtube partner program idan mutum bai accepting ba akwai time wanda youtube suka sa idan mutum bai accepting din ba za su yi demonetization din shi ma'ana za su cire shi daga youtube partner program sai ya sake cika wannan requirement ɗin da suke bukata sannan ya sake apply su mayar da shi don haka jama'a sai a kiyaye to ba ta da bata lokaci ba yanzu za mu shiga ainihin cikin bidiyon ku ga yadda wannan tsarin na youtube yake to da farko dai mutum zai zo ya shiga youtube studio ɗin shi wanda shine gashi nan shine youtube studio ɗin to idan mutum ya shiga zai buɗe mai ya gana shi shine dashboard baɗin shi sai ya zo can gehen da aka sa gehen da aka sa monetization sai mutum ya zo nan ya taɓa shi idan mutum ya zo ya taɓa shi zai ga tsari wanda youtube suka sawo har kusan guda nawa ga sanan kusan guda biyar wanda youtube suka sawo na ɗaya akwai inda suka sa watch page art gashi nan watch page art wanda idan ka duba shi za ka ga YouTube sun rubuta cewa earn from art and YouTube premium on the watch page. You can earn from art that allow off before, during, after, and allowing your videos on the watch page. You can also earn revenue when a YouTube Premium subscribers watch your content to the watch page. So, nan YouTube suna magana <coughs> nan wani sabon tsari ne wanda suka sawo wanda mutum zai iya samun revenue ta hanyar at wanda Eh, wanda yake a akan billion ɗin mutum da kuma premium wanda nan ma'ana sun ce premium suna nihin wanda ya yi ya biya premium akwai masu canar wanda suke biyan premium duk wata suna biyan premium akan naira dubu ɗaya da naira ɗaya to duk wanda idan mai wannan premium ɗin ya kalli bidiyon ka to za a biya ka, za a baka rabano ta wannan biro. Sai kuma na biyu, <clears throat> sai kuma na biyu wanda suka sa short pit art gashi a nan. Suka sa short pit art. Wannan kuma sun ce end from art and newton Premium in the short pit. Your short viewers can earn revenue from ads that run in between videos. in the short pit. You can also earn Rabano when a YouTube Premium subscribers watch your content in the short pit. so kuma na oku Na oku wanda suka ce join other successful creators who earn monthly revenue with membership. Your palms pay for special facts and you earn extra income. Viewers will, uh, will, will see a join button on your channel and videos page, offer your farm special badge emoji and access to packs you, are cre you create at multiple price level, you receive 70% of net revenue. Sai kuma na hoku. super wanda shine super strength connection with your farms using supers super chat super sticker and super tanks help you engage with your community and feel supported with super you can build relationship with farms and earn each time a highlight, chat, or amenate message in purchase. sai na biyat wanda shine na ƙarshe wato shopping create engaging shopping experience help your viewers discover product and shop while they watch your content connect your own store to start sharing product across your channel sai kuma Nan sai mu duba wurin requirement wanda a can da mutum idan ya shiga je ga subscribers da kuma public watch hours. Su kaɗai ne mutum zai gani da farko. Ma'ana wa'annan da kuma wannan su ne mutum zai gani. Amma daga baya sai YouTube suka koma sa sabon update, inda suka saka Public Short Viewers, Public Short Viewers, Public Short Viewers wanda suka ce mutum zai iya ricin ɗin 10 million Public Short Viewers, wanda ko dai mutum ya cika requirement ɗin 1000 subscribers da kuma 4000 public watch hours ko kuma 1000 subscribers da kuma 10 million public short viewers a takaice waɗannan su ne wani sabon update da youtube suka shigo da shi domin su ƙara faɗaɗa rabin ɗinsu ga creators don haka Idan wannan bidiyo namu ya kayatar da kai sai ka danna mana subscribing ka danna mana alamar ƙararrawa domin duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo za ka gani ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.